آخر مرة بديش أقوم من محلي بقول لك لمين تابع مش تابع لحدا مين تابع؟ شو يعني تابع؟ لمين تابع بقول لك؟ بديش استعمل معك العنف كات اوكي سوري اوكي انفعلت انا sorry. ضايقتك؟ no ابدا في عندي لك دور سجين بتلعبه؟ أنا ممثل بدي أعيش Yeah. 哦，是那点去。哦，那是肯定多很不对，多多晓得，哎，那不知啥意思。哎，这个这个，什么什么，最近他们家哎呀，我今天了。